assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar assalomu alaykum barcha barcha tashrif buyurganaysizlar barchangizga xush kelibsizlar deyishga ijozat bergaysizlar assalomu alaykum hurmatli qadrbaland mehmonlar xonimlar va janoblar to'ylar muborak bo'lsin bugun siz uchun aziz va qadrli bo'lgan insonlarning nikoh va baxt oqshomlari kelib ularning eng quvonchli kunlariga birgalikda sherik bo'lamiz va yuraklarda ming hayajon bilan turgan kelinimiz hamda kuyovimizni kutib olamiz albatta hurmatli azizlar demak o'rnimizdan turgan holda guldiroz qarsaklar va tabassumlar ila bugungi kechani chin ma'nodagi qirol va qirolichalarni qarshi olamiz marhamat yana bir bor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar assalomu alaykum barcha barcha bugungi orzu qilib kutilgan visol oqshomiga tashrif buyurgan va barcha barchangizni ushbu tantana ila qolaversa bugungi 2 yoshni ya'ni kim Azamajon hamda ular bilan birgalikda saidaxonlarning visol oqshom munosabati bilan chin dildan muborakbod etamiz va albatta 2 yoshga bitmas tuganmas masbaxt saodat tilab qolamiz oqshom xayrli bo'lsin aziz mehmonlar barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda tantanamizni boshlaymiz har holda eng asosiy qahramonlar o'z taxtiravonlarini egallashdi ruxsat bersangiz ularni hayotlaridagi eng baxtli kun bilan tabriklasam hurmatli kuyovimiz azamatjon go'zal kelajagimiz saidaxon to'ylar muborak bo'lsin bugundan e'tiboran sizlar nafaqat chiroyli juftlik balki bir oiladir siz yildan yilga bir biringizga bo'lgan muhabbatingiz faqatgina ortib boraversin bugun ushbu to'yga eng yaqin insonlar taklif etilishgan qarindoshlar do'sti birodarlar hamkasblar albatta hamisha sizning baxtli kuningizda yoningizda bo'lishsin albatta qolaversa hozirgina tashrif buyurgan azizlarimizni yana bir bor xush ko'rdik marhamat qilib barcha barchangizni mana shu dasturxon atrofiga ya'ni kim stol atrofiga chorlab qolamiz va barchaga yaxshi kayfiyat hamrohligi bilan bir qatorda yoqimli ishtaha talab qolamiz bugun to'y bugun marhamat qilib yaqin qadrdonlarni diydorlariga to'yish imkoni bor kun bugun sho'xchan raqsinkor taronalar jarang topgani bilan bir mahalda mana shu davra markazini to'ldirib o'ynab zavqu shavqqa to'yish imkoni bor kun ayni damda mumkin bo'lsa qo'lingiz bo'sh bo'lsa ikki yoshni sharlariga guldiroz qarsaklarni qarsatib qo'yishinglarni iltimos qilgan bo'lardim olqishlarni balandroq balandroq taqdim etaveramiz har holda azamatjon hamda saydaxonda hayajon juda ham katta buning yengishni eng oson yo'li albatta ularni qo'llab quvvatlab turish azamatjon bugungi oqshomning har bir lahzasini eslab qolishga harakat qiling har holda siz baxtli hayot ostonasida turibsiz hamma o'ylagan niyatlaringiz amalga oshsin bugungi tantana davomida hurmatli mehmonlar ham zerikib qolishmaydi va eng asosiysi kelin kuyov ham chunki taraddud ko'rilgan albatta eng go'zal qo'shiqlar muhabbat haqida faqatgina baxtli oshiqlarimiz uchun va yig'ilgan mehmonlar uchun ijro etiladi albatta o'zingiz guvohi bo'ldingiz shohona milliy sozlar guruhini o'zbekona sozlari hamda o'zbekona ovozlari ila ushbu tantana ochiq deya e'lon qilindi va albatta go'zal raqslarni ham guvohi bo'ldik charos raqs ansambli dastur davomida yana o'zining chiqishlarini siz azizlarga taqdim etadilar ayni damda mumkin bo'lsa e'tiboringizni sahnamiz markaziga qaratib turishingizni iltimos qilgan bo'lardim va poytaxtimizning eng boy repertuari bo'lgan repertuariga ega bo'lgan ajoyib guruh shohona vokal cholg'u ansamblini gulroz qalsaklar sado asosida sahnaga chorlagan bo'lardim demak marhamat sahnada shohona vokal cholg'u ansambli tantanamiz davom etadi va nazarimda hurmatli mehmonlar bir birlari bilan gaplashib suhbatlashib bo'lishdi va qarshi bo'lmasangiz ularni raqsga taklif etsak dasturxon chiroyli yozilgan bilaman undan nari ketish birozgina qiyin lekin to'y to'ydek o'tishi zarur azamat yana bir karra chin dildan tabriklaymiz to'ylar muborak bo'lsin bugun sizlarni tabriklash uchun o'zbek estradasining bir nechta taniqli vakillari tashrif buyurishadi va biz birozdan so'ng sahnaga birinchi mehmon san'atkorlarni taklif etamiz albatta barcha barcha azizlarimizni esa sho'xchan taronalar jarang topgani bilan bir mahalda mana shu badiiy maydonchamizni markaziga taklif qilamiz va albatta go'zal raqslar ila ikki yoshni muborakbod etish imkoni siz azizlarda mujassam shunday ekan barchaga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz mumkin bo'lsa ilk mehmon ijodkorlarimizni sahnaga chorlashda boshlaymiz kelishdik azizlar kutib oling e'tiboringiz markazida o'zbek estradasining eng yorqin guruhlaridan bittasi shu bilan birgalikda men ham ularga muxlisman hozir qo'shiqlar ijro etilishi bilan kichkintoy ukajonlarimiz singiljonlarimiz davrani egallashlari aniq demak kutib olamiz e'tiboringiz markazida marokand guruhi sizlar uchun kuylaydi raqsga tushgan mehmonlarimizga ham katta rahmat to'yimiz hali davom etadi va ayni lahzalarda ushbu kunni hammadan ham ko'proq kutgan insonlarni davra markaziga taklif qilmoqchimiz albatta marhamat qilib davramiz markaziga hurmatli ikki yoshni dunyoga keltirgan insonlar volidai muhtaramalarimizni chorlab qolamiz shahloxon onajonimiz boshchiliklarida feruzaxon onajonimizni davramiz markaziga taklif etamiz farzandlarga atalgan yaxshi niyatlar tilak va tabriklar ila tashrif buyurishlarini iltimos qilamiz marhamat qilib farzandning dunyoga kelishi ota ona uchun katta baxt ularning baxtini ko'rish kamolini ko'rish kelinlik hamda kuyovlik maqomida ko'rish albatta katta quvonch bugun onajonlarimiz hammadan ham baxtli hammadan ham chiroylilar va nazarimda hozir yuraklaridagi bor izhorlarni farzandlar tomon bildirishadi albatta marhamat qilib davronimiz markaziga hurmatli onajonlarimizni chorlashda davom etamiz yillar davomida asrab kelayotgan qalblarni tubidagi eng samimiy niyatlarni ikki yosh uchun dunyodagi eng pok niyatlar ayni damda izhor etiladi aynan onajonlarimiz tomonlaridan marhamat qilib ularni davramiz markaziga chorlashda davom etamiz yaqindagina azamat hamda saydaxon kichkina bolalar bo'lishgan ota onalari ularni birinchi qadamlarga guvoh bo'lishgan birinchi so'zlarga guvoh bo'lishgan va albatta yuraklarida boshqacha bir hayajon bo'lgan bugun qarangki ular voyaga yetishdi bir birlariga ko'ngil qo'yishdi va turmush qurishmoqda onajonlar esa mehmonlar bilan ovoralar albatta ular uchun eng quvonchli kunlardan biri kutilgan sana shunday ekan marhamat onajonlarimiz biz sizlarni taklif etamiz kun davomida farzandlaringizni duolar qilgansiz niyatlar bildirgansiz lekin restoranda mehmonlar oldida menimcha tilak bildirish birozgina boshqacha shunday ekan marhamat biz sizlarni taklif etamiz tashakkurlarimizni izhor etamiz azizlar albatta shohona vokal cholg'u ansambliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz tantana esa mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom etadi o'zbegimning to'ylari go'zal urf odatlari va an'analari bilan go'zaldir kunning birinchi qismida kuyovimizning xonadonlarida bo'lgan e, yig'ilish va shu bilan birgalikda o'tgan kuyov navkar haqida menimcha hozir video material tayyorlangan shuni birgalikda hozir tomosha qilamiz albatta hurmatli azizlar shohona organization nafaqat o'zining ichiga mana shunday navbatchi guruhlar boshlovchilar balki karnay surnay raqqosalar hamda mohir tasvirchilarni ham oladi shunday ekan shohona organizationning sovg'asi desam ham mubolag'a bo'lmaydi e'tiboringizni monitorga qaratamiz va kuni bilan nima ishlar bo'lganligini birgalikda ko'ramiz hozirgi videorolik kelinimiz uchun ham kuyovimiz uchun ham premyera bo'ladi birgalikda tomosha qilamiz marhamat